ਬਣਾ ਫੁੱਲ ਖਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਖਾਰ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਮਨ ਦੀ ਨਾ ਹਾਰ ਕਦੀ ਬਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਦੀ ਬਣੇ ਤਲਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜੱਗ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਸੰਧੂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਫਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਟ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਈਵਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੰਮ ਆਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਹਾਰ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ